J'ai commencé à développer une pratique euh, autour de questions de, métissage culturel et euh, de rencontres entre euh, deux religions très opposées, comme par exemple pour mon projet à la Casa où je travaille sur l'Inquisition espagnole. Et aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est toutes les formes en fait qui en ressortent, que ce soit les objets rituels qui en émergent, les coutumes syncrétiques qui en émergent, les langages, euh, les dialectes, euh, les rites, enfin voilà, toutes ces formes-là. Ce que j'aime, c'est vraiment confronter les témoignages à parfois aussi des documents historiques euh, pour créer en fait une sorte de, multitude de points de vue. Donc là, cette année, je fais une grande broderie avec des sortes de, formes anthropomorphes qui sont en fait des portraits en fait dessinés à partir d'archives de procès qui décrivent des visages que j'ai représentés ces histoires de visages, je les ai mises en relation avec pas mal de peintures en fait du saint qui datent donc du 15e et 16e siècle et qui là représente un visage unique sur un tissu que je voulais donc mettre en fait en relation avec la multitude de visages de suspects plus ou moins lisibles. Et puis j'utilise aussi toujours des matériaux qui me permettent euh, d'avoir une deux échelles très différentes qui se côtoient, une échelle très large, assez immersive, euh, autour desquelles on doit tourner pour les comprendre parce qu'il y a toujours un sens de lecture ou un sens de compréhension, et une échelle de, enfin un niveau de détail qui est très très précis pour en fait permettre deux niveaux de lecture, un niveau où on arrive, on voit la pièce et on peut la sentir en fait plutôt, sans forcément la comprendre, mais juste l'apprécier visuellement. Et ensuite, à l'aide de tous ces détails en fait dans lesquels on peut se plonger petit à petit, transmettre ces histoires euh, qui, je pense, pourraient, pourraient toucher certaines personnes parce qu'elles me semblent en fait assez universelles, même si présentes dans un sujet ou une époque particulière. J'amasse une grande masse de documents sur un seul sujet pendant assez longtemps. Et puis cette part en fait d'images extérieures qui viennent nourrir le tout, etc., font que euh, ça construit un, document, enfin une œuvre, un document, une pièce qui n'est pas euh, d'explication, de vulgarisation scientifique, mais vraiment, euh, on va dire, une condensation de, de regards, de points de vue. J'aime beaucoup en fait dans une pièce faire écho entre un document scientifique qui m'a parlé et une forme que j'ai envie de ramener en parallèle. À chaque fois, c'est une histoire où quelque part il y a un matériau euh, qui va m'interpeller. Et euh, c'est ce matériau-là, en fait, que, j'ai envie de, concrétiser, euh, de mettre en scène. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment voilà, de, réunir en fait une multiplicité de points de vue extérieurs dans laquelle j'insère le mien. Quand je travaille avec de l'écriture, vraiment du texte que j'inscris dans l'espace, c'est vraiment de faire une sorte de tissage de texte entre un texte que j'ai vraiment lu, des mots qui ont existé dans un document, mais que, euh, on va dire, je réutilise, je replace, euh, je rebrode.